Ondartzen dana, guztiz estrategikoa da, eta iria ulertu eta egiteko eredun bati erantzuten dio. Guretzak ez gara esateaz nekatuko, lehen egingo, lehenbizi, kan beharra dira, daude, eta hori, sakratua da, eta denaren gainetik dago. Eta krisi garaian balima daude ere, erakusten digu, inbertzioak eta guztuak egin detezkela, nesta krisi garaien egon, pertsonen beretako beharretan oinarrituta. Txomi beharrian, hogeita bat koma milioi euroko inbertzioak gozatuko da, gogoratu ja, gastatu hau dela, amaika milioi eta erdi, eta inbertzio handia baldima da ere, zantzari gabe, inbertzio beharrezkoa da. Eta honetan bai, Zan dezakegu, honetan, inbertzio handiak egiteko prez badaudela. Lan handia ikari due, kosta egin baina gaur lortu duguna, esan dezakegu, gauza handia dela, eta guztiz badatorrena gure bizkuntzo politikoarekin. Ahaztuta egon diren auzotar eta osoek, benetako premia zutenei erantzuna ematen diegu. Lentasunak zein diren garbi utzi du. Ez itzekin, ez promesekin, ekintza eta erabaki errealekin baizik. Eta bigarren ideia, garantzitzu hau ere, ez da bakari zer egiten ari garen, zer egiten ari garen, baizik eta nola egiten ari garen. Txobilinera berria, esfortzu eta kompromiso kolektibo baten emaitza dadako. Udala konformizitua da, bai, beste instituzioak ere konprometitu ditugu, bai eta herritarrak konprometitu ditugu. Une oro proiektu egon egondia herritarrak eta horrela jarraitzeko berneak jarriko ditugu. Ta askotan esaten dugu eta gaur ere errepikatuko dugu. Herritarrekin batera egiten diren politikak frakasatzera koordinatuta daude. Eta horretik, seguru daude, txomi berriarekin, bete-betean, asmatu dugula. Batetik dago, etxe bizitza, gogoratu egun eta hilogei, bakatu egun eta hilogei etxe bizitza, udaletxak zuzenean dudatuko ditula, aki herrian jarriz, eta beretara, izango diara, behatzi dugu, hau eta behatzi, etxe bizitzan. Eta bestetik, operazio honek, operazio hau, erlazionatu balago, uholdeak, ebitatzeko planakin. Eta, osoaren maila, iru, eta 1,5 metro artean igoko da. Honekin, uoldeen arriskuari aurre egingo diogu. Eta donostian, ino ez da dio eratu gau hartan etxean lo bidezakien edo ez, jakin gabe eguraldiaren aurrez aurrikuzpen ari begira. Beldurak egon gabe da bigarren helburu garrantzizkoa operazio honetan. Itxi gara, txominenea berria izateko azken geltokira. Badugu, dotazio ekonomikoa, baditugu epeak, baditugu balditza eta plegu guztiak, eta badakigu txomin berrian nolakoa izatea nahi dugun, eta baita ere nola egin nahi dugun. Berez, beraz, berri ona, berri izin txominaren txako bai, baina baita ere donostia detzako lehiaketarako plegoak onartuta, txominenea berria eraikitzeko erabaki definitiboa ausatuta. Pleguak onartu ditugu, bai, eta plegu horietan argi eta garbi izlagatu nahi izan dugun batetik txominen berria nolakoa nahi dugu, eta bestetik nola egin nahi dugu. Guretzat biak direlako garrantzitsuak, zer egiten dugu eta nola egiten dugun. Horregatik eta horretarako baldintza horietan kontuan izan dugu enplegu sorrera. Honela, lehiaketan puntu gehiago izango ditu enplegua gehien sortzen duen enpresak. Horrekin batera, derrigorrezkoa izango da obren arduradunek ikuskoako itxarmena aplikatzea. Gainera, hilero txosten bat aurkeztu beharko dute langileko burua, kontratatu mota eta iraupena eta beste hainbat zetasun berri emanez. Udaletik jarraipen zorroza egiteo diegu obrei. Gardentasuna ere oso garantzitzua da, eta horrekin batera hausokideek eta herritarrak ondo informatuta edukitzea, obren inguruan dauden zehetasunen berri etengabe emanez. Udaletik bizilagunekin bilerak egingo ditugu, eta obra lanean ari diren enpresak obligazioa izango duten bilera horietako etortzeko. Horietara etortzeko. Horrela, bizi bizilagunek gertu gertutik jarraitu ahal izango dute obretan gertatzen den guztien. Guretzaz ezinbestekoa den beste alor bat ere kontuan hartu dugu pleguetan, izkuntzen erabilera. Horrela, enpresak egiten dugu komunikazio osoa alegia, anizuak, erretuluak, publizitate eta bat bi hizkuntza ofizialetan egin beharko dute. Beti euskarari lentasuna emanez. Gaur plegoak onartuta. Hiru jabeteko epea izango da proposamenak aurkezteko. Aurkezten diren enpresak ziurtatu beharko duten egoera ekonomiko honean daudela obrei aurre egiteko. Eta azken urteetan gutxienez irunegun etxe bizitza, eraiki izana eskatu zaie horietatik gutxienez egun babes ofizialikoak. Plego hauetan berrikuntza handi bat ere egin dugu. Obraren egileak espartxoko zubia eraitzi eta bidea altzatu eta urbanizatu beharko dute. Bestalde, eraikiko diren etxe bizitza guztia trastelekoa eta garajea izango dituzte. Udalerenak diren babes ofizialekoak sukaldeak izango dituzte armairuiz eta etxetresna elektrikoz hornituak. Plegotan egindako proposamen kalitate arkitektonikoa eta urbanistikoa babes ofizialeko udal etxe bizitzetan kalitate eta proposamen ekonomikoa besteak beste baloratuko dira. Lehiaketara baldintzak beteko dituzten eta bermea eskainiko diguten enpresak aurkezuko direnaz ziur daude. Uztailean, hogeita enpresak agertu ziguten interesak haiekin izan genuen bilkura irekia.